модуляцияланган термелүүлөр кабыл алгычка жетет кабыл алгычта бул термелүүлөрдөн төмөнкү жыртыктагы термелүүлөр алынат төмөн жыртык термелүүлөрдү модуляцияланган жогорку сапаттагы термелүүлөрдөн ажыратуу процесси детектирлөө аныктоо деп аталат жогорку жыртыктагы термелүүлөр менен аудио жыртык термелүүлөрүн толугу менен ажыратуу үчүн детектордун схемасында конденсатор менен үн күчөткүч параллелдүү туташтырылган жогорку жыштыктагы ток конденсатор аркылуу өтөт төмөн жыштыктагы токтор үчүн ал жогорку каршылык көрсөтөт төмөн жыштык агымы катуу сүйлөгүч аркылуу өтөт ошентип үн күчөткүчтүрүндө үн термелүүлөрү кайра чыгарылат алардын жыштыгы берүү станциясынын төмөнкү жыштыгынын термелүүсүнө туура келет эң жөнөкөй детектордук радиокабылдагыч термелүүчү контурдан турат анын конденсатору өзгөрүлмө сыйымдуулукка ээ жана чынжырдын эсептегичине туташтырылган D детекторунан к конденсатордон жана телефондон т термелүү контуру антеннага туташтырылган өзгөрмө конденсатор менен сиз контурду белгилүү бир жыштыкка тууралай аласыз кабыл алынган станциянын жыштыгы менен наушниктерде үн даана угулуп турат көрүнүп тургандай детектордук кабылдаткыч ток булактарысыз иштейт электромагниттик толкундарынын энергиясынын эсебинен гана ошондуктан алыскы жана аз кубаттуу радиостанциялардан сигналдарды кабыл ала албайт